どうしてこんなことつかさうん俺好きなんだよね我慢するのやめた人の顔あの時も良かったよあまねが俺を殺した時 いいねその顔好きだよあまねまた一緒に遊ぼう昔みたいに <laughs> ね